бежать? Разве? Думаешь, что нельзя? Не могу тут... я сегодня пройти. Сейчас игру. тут свет потухнет от взрыва. Назад. Аллах Акбар. Ух ты ж. Ну. Нормально. Ну, Нормально. Ну ладно, играйте. Досочка, досочка, осторожно, по досочке, по досочке. Где улетите? <laughs> Минус один. <laughs> По доске, да. Я же говорю, по доске идите. В ну, моем не может не быть. Ну ты зайди к, этот, к Андрюхе и нажми этот. Лошадь, лошадь проживает. Бросай фонарик. No. <laughs> Мой фонарик не отдам. Oh, fuck yes. Full ammo. Опа, ну, а что там? One Ой, бля, remaining. нихуя. <laughs> Ползу что дальше, Что ты уперся? Ты, ты меня... Да иди, давай. Да иди. куда я дальше там ползу? Тут херня торчит. Иди, ползи спокойно, ничего не сделает. Да. да знаю я тебя, ёб твою мать. <laughs> Очередь, блядь. Проводит. Так, я передумал, парни, разворачиваемся в обратную сторону. <laughs> Нет, давай, давай, давай. Вылезай. Клер. О, ты меня утешь. Да, я его так в рабство взял. Это хорошо, надо их использовать. Тетенька он там наверху. Была. Ой, блин! Подлетел воздух. Метров на пять. Ага. А что дальше? Взять, короче. Выходите из воды. А, Взял... Беги, Скай. Налево. Кидай, кидай динамит и как бы дисконнектится. И, естественно, умирают люди. Я в том числе. Упс. <laughs> Лестница нужна. Ага. прямо по курсу, короче. Надо. Да, вижу, просто смотрю, чтобы не подложить, чтобы воду не насыпать. Может, да ящики ладно, есть. все нормально. Ты прошел по воде, как бы, и ничего не произошло. У меня экран был весь в крови, срану. Когда был в воде? Да. <laughs> okej. Okay. Mm -hmm. Klämdägarfall. Lonely. Окей. Хорошо. А тут нельзя. Ой, осторожно. Там один кубик падает, да? Да-да-да. Только какой? В конце. В конце. Вот этот, что ли? Ну-ка, если в него стрельнуть. Просто через да прыгай и все. Да ёп! Хрень какая-то. Ой. Блин! А. Лента есть? Есть. Оставь мне там на, на этом месте. Вон, уже не сходились. Окей, okay. спасибо. Да что ж ты? Будешь делать. Блин, Паркур надо играть. Я жду, что Ах, подобрать-то теперь.